በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አቤቱ የምሕረት የቅርታ ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነት በካህልነት በይቅርታ በርኅራኄ እስካሁን ያለውን ጊዜ ባርከ ቀድሰ በሰላም በሕይወት ጠብቀ ከዚች ዕለት ከዚህ ሰዓት በሰላም በሕይወት ስላደረስከን እናመሰግንሃለን። አሁንም የቸርነትህን የአምላክነትህን የይቅርታህን የዱራዊን ስራ ስራልን። ይህን ክፉ ቀን በቸርነት አሳልፍልን። በዚህ በክፉ ዘመን ከታዘዘው መቅሰፍት በቸርነት እንድትሰውረን እንድትጠብቀን በዚህ መከራ የሚሰቃዩትን ሁሉ በቸርነት በአይነ ምሕረት እንድትጎበኛቸው ሁላችንን በረድኤት እንዳትለየን ከክፉ ነገር ሁሉ እንድትጠብቀን እንድትሰውረን ፈቃድ ይሁንልን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደ ሰዓታችሁ አቆጣጠር እንደምን አረፈዳችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። የእግዚአብሔር ረድኤት፣ የእግዚአብሔር ጥበቃ፣ የእግዚአብሔር መግቦት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በያላችሁበት እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኛችሁ። እግዚአብሔር ሀሳባችሁን ይፈጽምላችሁ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ። መልካሙን ቀን የሰላሙን ዘመን ለማየት ያብቃችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እንሳተፋለንና ትላንትና በጀመርነው ርዕስ ዛሬ እንቀጥላለን። ትላንት ስንነጋገር የሚቀጥል ርዕስ ነው ተባብለን ነበርና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ለዛሬ ቀን አድርሶናል። ይህን ቀን እንድናይ ፈቅዶልናልና አሁንም በቃሉ መሰረት አብረን እንነጋገራለን። የእግዚአብሔር ቃል የሚያንጸን፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚጠግነን፣ የእግዚአብሔር ቃል የሚያሳድገን ነውና እግዚአብሔር በቸርነቱ ይህን ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ወደ ትምህርታችን እንገባለን። ትምህርታችን ያው ትላንት የተናገርነው ነው። ርዕሱ ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? ክፍል ሁለት መሆኑ ነው የዛሬው። በዚህ እንነጋገራለን። ትላንት የጀመርነው ነው እና ዛሬም በዚሁ እንቀጥላለን። እንግዲህ ይህንን በምንመለከትበት ጊዜ ዓለም ማለት ምን ማለት ነው? ዓለም ማን ነው? እንዴትስ ይሸነፋል? ማሸነፊያው ምንድን ነው? በሌላ መልኩም ደግሞ ዓለምን የሚያሸንፉት እነማን ናቸው? ይህን ሁሉ አብረን ነው ማየት የሚገባን። ምናልባት ስለ ሰው ህይወት ታሪክ ከሆነ የምንማረው ዓለምን የሚያሸንፉት እነ ናቸው ብለን ለሌላ የምንሰጥ ከሆነ እኛ ወሬውን ከማውራት በስተቀር ምንም የምንጠቀመው ነገር የለም። ዓለምን አሸንፉ የተባለውንም ከዓለም ጋር ታግላችሁ ዓለምን ማሸነፍ አለባችሁ የተባልነው እኛ መሆኑን ከተረዳን እንዴት ነው የምናሸንፈው? በሌላ መልኩም ደግሞ እስካሁንም ያለው ህይወታችን ለዓለም የተሸነፈ ነው ወይስ ዓለምን አሸንፈናል? ይህን ሁሉ የምንዳስስበት ነው። ይሄ ሁሉ ደግሞ መረዳት የምንችለው ዓለም የተባለው ምንድን ነው ነው ራሱ ዓለም ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ተብሏል እና እኔ ከሆንኩኝ አሸናፊ ወይም አሸንፍ የተባልኩት እኔ ከሆንኩኝ ዓለምን አሸንፋለሁ ብዬ ከመነሳቴ በፊት ዓለም የተባለው ምንድን ነው? ምንድን ማሸነፍ ከማን ጋር ነው የምታገለው? ጠላቴ ማን ነው? ይህን ማወቅ ይቀድማል። ዝም ብሎ መጽሐፍ ዓለምን የሚያሸንፍ የሚያሸንፈው ማን ነው መጽሐፉ ብሎ ስላለ ምናልባት እግዚአብሔር የፈጠረውን ዓለም ይህንን የምናሆን እናሸንፋለን ብለን የምንል ከሆነ ምናልባት እንዲህ የሚል ሰው እንኳን አለ ብዬ አልገምትም። ካለም ደግሞ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። ይሄ አይደለም። እና ስለዚህ ዓለም በመጽሐፍ ቅዱስ ትላንትም ተነጋግረናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ተብሎ የሚጠራ ብዙ ነገር አለ እና ሌላ ቀርቶ እግዚአብሔር ዓለምን ወዶታል ይላል። ዓለሙን እግዚአብሔር ወደደውን ዓለም ነው ታዲያ እኛ አሸንፉ የሚለን። ስለዚህ ይሄ የተጠላ ዓለም አለ፣ የሚወደድ ዓለም አለ። ዓለም ብዙ ነው ትርጉሙ እና ስለዚህ አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው በዚህ ርዕስ ትላንትም ብለናል እና ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ነው ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው በሚለው በክፍል አንድ ትምህርታችን ትላንትና ማለት ነው ዓለምን ያሸነፈ የመጀመሪያው የዓለም አሸናፊ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን በእግዚአብሔር ቃል ተገንዝበናል። ትላንት የተማርነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዓለምን አሸንፍ ያለው ብሎ የተናገረው እሱ ነው። ማሸነፉንም በብዙ መልኩ ነው ያሳየው። ማሸነፉም እርሱ ጥንቱንም እኮ ሁሉንም ያሸንፋል። ልብ አድርጉት። አሁን ዓለምን አሸንፍ ያለው ብሎ ለእኛ የሚነግረን በእሱ ዘንድ ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም፣ ለእኛ ነው ትልቅ የሆነው። በእሱ ዘንድ ሁሉ ቀላል ነው። ማን ነው ከእሱ ጋርስ የሚታገለው? እና ይሄ ሰፊ ትምህርትም ይጠይቃል። ዓለምን እግዚአብሔር እንዴት እንዳሸነፈው፣ ድኖስ እግዚአብሔር አሸናፊ አይደለም ወይ? እንዴት ነው ዓለምን አሸነፈ ተብሎ የሚደነቀው ልንል እንችላለን። ይሄ ሌላ ትምህርት ነው እና በሌላ ጊዜ እንማረዋለን። ለትላንትና ባየነው ግን ዓለምን ያሸነፈ የመጀመሪያ ዓለም አሸናፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያሸነፈው ዓለም ዓለም እያልን ነው የምንጠራው። ያሸነፈው ዓለም ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተለየ ከራስ ወይም ከክፉ መንፈስ የሚመጣ ሀሳብ ነው። ዓለም ተብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አሸነፈው የምንለው ዓለም ምን አይነት ዓለም ነው? ያ ብንል ክፉ ሀሳብ ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተለየ ከራስ ሊመነጭ ይችላል፣ ከክፉ መንፈስ ሊመጣ ይችላል። ያን ሀሳብ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያሸነፈው። ያ ሀሳብ ደግሞ ምን ተባለ? ዓለም ዓለም ተብሎ ነው የሚጠራ። እንግዲህ እኔና እናንተም የእሱ ተከታዮች አሸንፎ የምንባለው እነዚህ ይህንን ዓለም ነው። እና መሆኑንም ተመልክተናል። ባለፈው እንግዲህ ክፉ ሀሳብ ነው ነው ክፉ ሀሳብ ወደ እሱ እንዴት እንደመጣ ማን እንዳመጣ ሁላችሁም የመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ናችሁ እና ታውቁታላችሁ። ከተራበ በኋላ ፈታኙ መጣ ፈተነ የሚለውን ነው እየተነጋገርን ያለው። ለሁላችሁም ግልጽ ይሆናል ብዬ ብዙ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈለግኩኝም እና እንግዲህ ዓለም ተብሎ ተጠርቷል። ክፉ ሀሳብ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሌለበት ከራስም የመነጨ ሊሆን ይችላል። ከሌላም ጠላት የመጣ ሀሳብም ሊሆን ይችላል። ቤትም ይምጣ ቤትም እግዚአብሔር የሌለበት ሀሳብ ሁሉ ክፉ ዓለም ነው። ያንን ድል መንሳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህንና ይህን የመሰለ ሀሳብ ይላል እንግዲህ ከላይ ጠቀስ ነው ማለት ነው። ይህንና ይህን የመሰለ ሀሳብ በመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ተብሎ ይጠራል። ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ማለት ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተለየ ከራስ ወይም ከክፉ መንፈስ የሚመጣውን ይህን ክፉ ሀሳብ የሚያሸንፍ ማን ነው ነው ጥያቄ። ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ እስቲ ይብራራልኝ፣ እስቲ ይተርጎምልኝ፣ ምን ማለት ነው ለሚል ሰው ከእግዚአብሔር ፈቃድ የተለየ ከራስ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይደል የምናመነጨው ከራስ ወይም ከክፉ መንፈስ የሚመጣውን ሀሳብ የሚያሸንፍ ማን ነው ነው ጥያቄ። ስለዚህ ከክፉ መንፈስ የሚመጣውን ከራሴም የሚመነጨውን ሀሳብ የማሸንፍ እኔ ነኝ የሚል ሰው ካለ ማለት ነው። የሚያሸንፍ ማን ነው ተብሎ እኔ ነኝ። ምንድን ነው ያሸነፍከው? እንዲህ እንዲህ አይነቱን ዓለም አሸንፍ ያለው ዓለሙ ከየት መጣ? እኔ በውስጤ የተፈጠረውን ወይንም ርኩስ መንፈስ የፈጠረውን ያንን አሸንፍ ያለው ብሎ መልስ መስጠት ትክክለኛ መልስ ትርጉሙ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ባለፈው ትምህርት እንግዲህ ያየናቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ከተሸነፉት ዓለም ተብለው ከተጠሩት ወይም ከሚጠሩት ከዚህ በፊትም ዓለም ተብሎ ነው የሚጠራ፣ አሁንም ዓለም ተብሎ ነው የሚጠራ። ክፉ ሀሳብ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ያልሆነ ሀሳብ፣ ከሰይጣን የሚመነጨው ሀሳብ፣ ሰውን ሁሉ ያስኮበለለው ሀሳብ፣ ሰውን ሁሉ የተቆጣጠረው ሀሳብ፣ ሰውን ሁሉ የሚነዳ ሀሳብ። በዚህ ሀሳብ ውስጥ የሌለ ማን አለ? ከኔ ጀምሮ በራስ ፈቃድ ውስጥ ያልተጓዘ ማን አለ? ግብታዊ ምድራዊ ሀሳብ ያልነዳው ያልገዛው ማን ነው? እስቲ እኔ ነኝ የሚል በይበልጥ እንደው በእውነቱ የእግዚአብሔርን መንገድ አውቀን ሰውን በእግዚአብሔር መንገድ እንመራለን የምንል ብዙዎቻችን እንዲህ ነው የሆን ነው። ከሌላው የባስን ነው የሆን ነው። እኛ መንገድ ስተን ሌላውን በመንገዱ ሂድ ማለት አንችልም። እኛንን መንገዱን የሳት ነው እና በይበልጥ ሰባኪያን፣ መምህራን፣ ካህና፣ ጳጳሳት እነኚህ ሁሉ መንገዳቸውን የሳቱ ናቸው። መንገዳችንን ስተናል ያ ነው። ስለዚህ ባለፈው ትምህርት ያየነው እንግዲህ በኢየሱስ ክርስቶስ ከተሸነፉት ዓለም ተብለው ከተጠሩት ወይም ከሚጠሩት ከሁለት ሀሳቦች አንዱ ያለ እግዚአብሔር ቃል ትላንት ያየነውን ነው እየከለስን ያለ ነው። ያለ እግዚአብሔር ቃል በእንጀራ ብቻ ለመኖር የሚታሰበው ሀሳብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ድል የነሳው ዓለም ተብሎ የተጠራው ይሄ ነው። ሰው የሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ነው እንጂ ይሄ ሁሉ የሚረግፈው እንጀራ አቶ ነው። ልብ አድርጉት። እግዚአብሔር ኑር ያለው ይኖራል። እግዚአብሔር አትኖርም ካለ አይኖርም። በሌላ መልኩም ደግሞ ምናልባት ከዚህ ዓለም ተጠርቶ የሄዱ ሰዎች በአግባቡ ከሄዱ ወደማያልፈው ዓለም ነው የተሸጋገሩት። ችግር የለውም። እንደ እምነት ሰዎች ካየነው ችግር የለውም። ከችግር ዓለም ከጠባቡ ዓለም ወደ ሰፊው ዓለም ነው የሄዱት፣ እንደ እግዚአብሔር ኖሮ ከሄዱ። እንደ እግዚአብሔር ካልኖሩ ግን ከችግር ወደ ችግር ነው የሄዱት። ይህንን ነው ልንገነዘብ ወደኋላ የቀረን ጊዜ ያገኘን ሰዎች እኔ አሁን ነገ ብሄድ ምንድን ነው የሚገጥመኝ ብለን እያንዳንዳችን እዚህ ሆነ ያኛውን መጎብኘት ይኖርብናል እና በእግዚአብሔር ብቻ በእንጀራ ብቻ እኖራለሁ ብሎ ሌት ተቀን ለእንጀራ ብቻ መስጋት ንስሐ ግቡ የለም፣ ተመለሱ የለም፣ ይህን አድርጉ የለም፣ እንጀራ ብቻ በቃ እንጀራ። እግዚአብሔር ለማመስገንም ጊዜ የለኝም፣ ቃል እግዚአብሔር ለመስማት ጊዜ የለኝም። እንጀራ ብቻ። ይህን ሀሳብ ነው ድል ንሱ የተባለው። ስለዚህ ድል ካልተነሳ እንኳንስ ዘላለም ልንኖር ቀርቶ እንግዲህ ውሎ ለማደርን አድሮ ለመገኘትም ይኸው ችግር እየሆነ መጣ እና ይህን ሀሳብ ነው ይህ ክፉ ሀሳብ ወይም ዓለም እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በመኖር ይሄ እንዴት ነው ድል የሚነሳው? ይህን ዓለምን ድል የሚነሳ ወይንም ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ነው ጥያቄው። ትላንትም ያልነው የዛሬም የትምህርታችን ርዕስ ይኸው ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚሸነፈው? ይሄን እንዴት ነው ድል የምናደርገው? ድል ማድረጊያው ምንድን ነው ቢባል ይህ ክፉ ሀሳብ ነው ወይንም ይህ ክፉ ዓለም ነው እና እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በመኖር እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በመስራት ማሸነፍ ይገባናል ማለት ነው። ይህ ሀሳብ በዚህ መልኩ መሸነፍ አለበት ክፉ ዓለም ስለሆነ። ስለዚህ ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ሲባል ዝም ብለን ቃሉን ብቻ አውርተን ወይንም ደግሞ ዓለምን ያሸነፉት እነ ጳውሎስ ናቸው፣ ዓለምን ያሸነፉት እነ እገሌ አቡነ እገሌ ናቸው ነው። ራስህ እያሸነፍክ ሂድ። እያንዳንዳችን የራሳችን ዓለም አለን። የራሳችን መጥፎ ዓለምን አሸንፈን ድሉን ተጎናጽፈን ነው መሄድ የሚገባል እና ያ ክፉ ዓለም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚሸነፈው በምንድን ነው? ባለፈው ጥያቄ አንስተናል፣ ባለፈው ትምህርት ላይ በምንድን ነው የሚሸነፈው ብለናል። የሚሸነፈው ዛሬ እያየነው ነው እና እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በመኖር እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በመስራት በዚህ ምን ይሆናል? ይሸነፋል። ይሄ ማለት ነው በቃ ከመጥፎ አስተሳሰባችን ወጥተን ወደ እግዚአብሔር አስተሳሰብ ውስጥ ከገባል ያንን ዓለም አሸነፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሆናል። እንግዲህ ክፉ ሀሳብ ዓለም ተብሎ ተብሏልና ሁላችሁም እንደምታውቁት ይኸው እየተነጋገርንበት ነው ያለው። ክፉ ሀሳብ ከእግዚአብሔር የተለየ ሀሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሌለ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የማይሆን ሀሳብ ከክፉ መንፈስ የሚመነጭ ሀሳብ ዓለም ተብሏል። ዓለም ዓለም ድል የሚነሳ ማነው ነውና ወይንም ዓለምን የሚያሸንፍ እና ክፉ ሀሳብ ዓለም ተብሏልና ሁለተኛው ክፉ ሀሳብ ይህም ትላንት አየነው ነው። ሁለተኛ ክፉ ሀሳብ ወይም ዓለም በአጉል ትዕቢትና በአጉል ትምክህት ልብ አድርጉ። ተገቢ የሆነ ትምክህት አለ። በእግዚአብሔር እንመካለን ተገቢ ነው በእግዚአብሔር መመካት። የሚመካ ሁሉ በእግዚአብሔር ይመካ ይላል። ይሄ በአግባቡ ነው። ያለ አግባቡ አትጠቀም። ትናንትም ብያለ መንገድ እያለ በገደል አፋፍ እየሄድክ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል። no no፣ እሱ አይሰራም። መስራት እያለ እግዚአብሔር ይመግበኛል። አንተ ለጥ ብለህ ተኝተህ መሆን አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር አይምሮ ሰጥቷል እየሰራ በአይምሮ በአንተ በተሰጠ አይምሮ ከሰራ በኋላ ከዛ በላይ የሆነውን አንተ በማታቀው እኔ በማላቀው ሁላችንም በማናቀው መንገድ የሚመጣብንን ነገር ነው እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀው እንጠብቅ የምንለው እንጂ እኛ መጠበቅ የምንችለውን ያህል እንጠበቃለን፣ መስራት የምንችለውን ያህል እንሰራለን፣ ማሰብ የምንችለውን ያህል እናስባለን። በዚህ ነው የምንሄደው። ከዛ ውጪ ከሆነ ማሰብ የሚገባን ማታስብ፣ መስራት የሚገባን ማሰራ ማድረግ የሚገባን ማታደርግ እግዚአብሔር ያደርገዋል፣ እግዚአብሔር ይሰራል ብለህ የምትለው ይሄ ትምክህት ነው። ይሄ እግዚአብሔር መፈታተን ነው የሚሆነው። ባይደረግልህሳ፣ ባይሆንልህሳ ልትክደው ነው። በዚህ መንገድ ሂዱ ያለውስ ማን ነው? ሰርተ ብላ ያለውም እግዚአብሔር ነው። አስቡ ያለውም እግዚአብሔር ነው። ከጭንቅላት ጋር ከአእምሮ ጋር የሰራ ልናስብበት ነው። ምን ያህል መልካም ነገር አስበን ምን ያህል በዛ መልካም ነገር ዛሬ ለምንኖርበትም ነገ ለምንሄድበትም ዓለም ምን ያህል እንዳዘጋጀንበት የሚያውቀው ራሳችንና እግዚአብሔር ብቻ ነው። እኔም የራሴን የማውቀው ነው ሆኔ እናንተም የራሳችሁ የምታውቁት ናት። ምን ያህል እግዚአብሔር በሰጠን አይምሮ እንደተጠቀም እና እግዚአብሔር ይህ ክፉ ሀሳብ ወይም ወይም ዓለም አምላክ እግዚአብሔርን አትፈታተነው ነው ተብሎ በተነገረው በእግዚአብሔር ቃል መሸነፍ አለበት። አሸንፍ ነው ዋና። ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው ከተባለ መሳሪያው ነው። ምንድን ነው? ምን ታጥቀን ነው ክፉን ሀሳብ የምናሸንፈው? ለምሳሌ አሁን አንተ እግዚአብሔር ሰው ነህ፣ ምንም አይነካህም፣ ምንም አይደርስብህም፣ አንተ እኮ እግዚአብሔር የሚወድህ ነው የሚል የትዕቢት መንፈስ ቢያድርብን፣ ክፉ የሆነ የትምክህት መንፈስ ቢያድርብን፣ በአግባቡ ያልሆነ አስተሳሰብ ቢያድርብን፣ በምናሸንፈዋለን? ይሄ ክፉ ሀሳብ ነው ወይንም ክፉ ዓለም ነው። ስለዚህ አምላክ እግዚአብሔርን አትፈታተን ተብሎ በተነገረው በእግዚአብሔር ቃል መሸነፍ አለበት። ዞር በላንተ እንዲያን መንፈስ ይህንንማ እኔ ነኝ መስራት አለብኝ፣ ይህንንማ እግዚአብሔርን እየለመንኩ መስራት አለብኝ እንጂ እግዚአብሔር ይሰራል ብዬ እንዲህ አይነት አምላኬን አልፈታተነውም። ይሄ በብዙ መልኩ ተነግሯል። ሌላ ቀርቶ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅን ትወልዳለች ተብሎ በኢሳይያስ የተነገረው በዛን ዘመን የነበረው ንጉሥ አንድ ልመና ለምን ተብሎ ሲጠየቅ እኔ አምላኬን አልፈታተንም ነው ያለው። እኔ አምላኬን አልፈታተንም እንዲህ ባለበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር ምልክት ይሰጣቸዋል ተብሎ ነው ድንግል ትጸንሳለች የሚለው ትንቢት በኢሳያስ የተነገረው። ስለዚህ እግዚአብሔር መፈታተን ተገቢ አይሆንም። በቃ መስራት የምንችለውን እንሰራለን፣ ማድረግ የምንችለውን እናደርጋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችንን መፈታተን ክፉ ዓለም ክፉ ሀሳብ ነውና እሱን እግዚአብሔር አምላክን አትፈታተን በሚለው በእግዚአብሔር ቃል ማሸነፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶስተኛው ዛሬ ትላንት ያላየ ነው ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ የተሸነፈው ክፉ ሀሳብ፣ ይሄ ደግሞ በጣም ከበድ ያለ ነው። ክፉ ሀሳብ ወይም ዓለም እንግዲህ ክፉ ሀሳብ ዓለም ተምሏል። ዓለም ብዬ የምናገረውም ክፉ ሀሳብን ነው። ክፉ ሀሳብ ብዬ የምናገረው ዓለምን ነው። ልብ አድርጉት። እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው እያጠናን ያለው ነው የምናጠናው ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው በሚለው ርዕስ ስለሆነ የምንነጋገረው ሶስተኛው በኢየሱስ ክርስቶስ የተሸነፈ ክፉ ሀሳብ ወይም ዓለም የማይገባውን የማይጠቅመውን በመሻት ባል እንግዲህ የሚገባንን ባለቤቱ ስጠን ነው ይሰጠናል። ከሰራ ነው ይባረክልናል። በዛ ውስጥ ማደግ ካለብን ያሳድገናል። ቀይ ነው። እኛ ከሰራን የሰራንን ባርክልን መባረካችን ማደጋችን በእርሱ ፈቃድ ከሆነ እናድጋለን፣ በዛ ውስጥ ወደ ላይ እንወጣለን። እግዚአብሔር ከትቢያ አንስቶ ሀብታም ሰው ማድረግ ይችላል። ይሄ ታዲያ በቀና መንገድ እየሰራ በቀና መንገድ እየሄድን ንግዳችን የቀና መሆን አለበት። ስራችን የቀና መሆን አለበት። እግዚአብሔርን የማያሳዝን መሆን አለበት። እንዲህ ከሆነ ድሃው ሀብታም መሆን ይችላል። እንዲህ ከሆነ አላዋቂ ሰው አዋቂ መሆን ይችላል። የምንሰራው ስራ እግዚአብሔርን የማያሳዝን እግዚአብሔር የሚደሰትበት ከሆነ እግዚአብሔር ያከብረዋል። ስለዚህ የማይገባውን የማይጠቅመውንም ነገር መሻት እንግዲህ በመሻት የእግዚአብሔርን ሀብትና ንብረት ለሌላ የማድረግ ሀሳብ ነው ዓለም ተብሎ የተጠራው። ይሄ ምን ማለት ነው ነው? እንግዲህ አብረን እንየው። ሶስተኛ ነው ይሄ የምናየውና ሶስተኛው በኢየሱስ ክርስቶስ የተሸነፈው የተሸነፈው ዓለም በሌላ መልኩ ሀሳብ እና የተሸነፈው ክፉ ሀሳብ ወይም ዓለም የማይገባውን ማለት ነው የማይገባውን የማይጠቅመውን በመሻት እና በመሻት ምን ሆነ የእግዚአብሔርን ሀብትና ንብረት ለሌላ የማድረግ ሀሳብ ለሌላ ለመስጠት መነሳሳት ለምን ሌላ ነገር አጓጉቶን ያን ብዬ ወይም ደግሞ ያለ ማግኘት ስባል የሚደረግ ማለት ነው። ይህንን ንባቡን እስቲ አብረን እናነባለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምንድን ነው የሚለው? ዲያብሎስም እጅግ ረዥም ወደሆነ ተራራ ወሰደው። ይሄ እንግዲህ ስለምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ የተፈተነው ነው በማቴዎስ አራት የምታገኙት ነው እና ዲያብሎስም እጅግ ረዥም ወደሆነ ተራራ ወሰደው። እንግዲህ ተራራም የተመረጠበት ምክንያት ይኖረዋል። መቼም ተራራ ላይ ሆናችሁ አያችሁት እንደሆነ ሁሉም ከታች በግልጽ ይታያል። ሁሉን ነገር ለማሳየት ማለት ነው። እና ወሰደው አለ የዓለምን መንግስታት ሁሉ ክብራቸውን ሁሉ አሳይቶ ይላል። እንግዲህ ይህልኝ አለ እንግዲህ ምክንያቱም ረዥም ተራራ የተፈለገበት ይሄ ነው። እስቲ ተመልከቶ ይህን ሁሉ አለ። ይኸው የዓለምን ክብር የዓለምን መንግስታት ተመልከታቸው አለ። ክብራቸውንም ያለ አሳይቶ አለ። እንግዲህ ይህንን ካየ በኋላ ምን ሊጠይቅ ነው? አሁን ምንድነው የሚፈልገው? ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ ይሰጥሃለሁ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለኋል። እንደው እኔና እናንተ አሁን እውነት እንደው እውነት እንደው ዛሬ እንደው በወንጌል የአምላክን ምንነት በአጠቃላይ የዲያብሎስን ምንነት የተረዳን ሰዎች እውነት ወድቆ ቢሰግድለት ይሰጠው ነበር? ይህን ሁሉ ያለም ንጉሠ ነገሥት ያደረገው ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን? በዚህ ሀብት ሁሉ ላይ ያሰለጥነው ነበር ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን? ውሸት! ውሸት ምንም የሌለበት ባዶ ነገር ነው። ባዶ አርተፊሻል ነገር ነው። አሁን ግን እንዴት እንደ ይህን ለምን አደረገ? ባለቤቱ የፈጠረው እሱን ፈጥሮታል። የፈጠረው ነገርና እናንተን እንዴት እንደሚፈትን ለማሳየት ስለፈለገ ይህን ሀሳብ እንዲያቀርብ አደረገው። አቀረበው። እኔና እናንተ ነገ ትነግሳላችሁ፣ አገር ትገዛላችሁ ሳሩ ቅጠሉ የእናንተ ነው ቢለን ዲያብሎስ መስገድ አይደለም ብድግ አድርገን አንሸከመውም እና አሁንም እየተደረገ እኮ ነው ያለው። አታርቀው። አሁንም እየተደረገ ነው። ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ሆነን የምንኖረው ለዚህ ሀሳብ ተገዝተን አይደል? ዳብሎስ ላመነጨው ሀሳብ ተገዝተን አይደል? ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሆን ነው። ሌላማ ምን አለ? ለዚህ ሀሳብ ተንበርክከን ነው አይደል? ነገ ከራለሁን ነገ እንዲሆናለን ብሉን ሳንገባ ቅዱስ ቁርባን ሳንቀበል እንደ ህጉ ሳንኖር የቀረ ነው። ምን ስለሆነ? ለዚህ ሀሳብ ስለተገዛ፣ ለዚህ ሀሳብ ስለሰገርን፣ ይህንን ስግደት ለዚህ ስለሰጠን፣ ሀብታችንን ስናመልከው ነገ እከብራለሁ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ እከብራለሁ ባይ ልቡናን ስናመልክ ነው እኮ ይኖር እከብራለሁ ባይ ልቡና ሁሉም ሰው ነው እኮ ነው የሚያከብረው። ሁሉም ሰው ቄሱም ጳጳሱም ነገ ከብራለሁ ባይል ነው ባይል ቡና ነው እያከበረ ያለው እያከበርን ያለ ይሄ ልክ ያልሆነ ነገር ነው። ብንኖር እንኖራለን፣ ባንኖር ደግሞ ከዓለም ምንም ይዘን ስለማንሄድ ነገ እንዲሆናለሁ ብሎ ቤት ሰራለሁ እንዲፈጥራለሁ በይበልጥ ለመነኮሳት ለጳጳሳት ይሄ ተገቢ ነው። አልተንበረከክም ለዚህ ተመልከትልኝ እንግዲህ እና ወድቀ ብትሰግድልኝ እኮ ነው ያለ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን እሰጥሃለሁኝ አለ። አሁን ከእግዚአብሔር ያራቀን ይህንን እንድናመልክ ያደረገን ሀሳባችን ሙሉ በሙሉ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ወስዶ በዚህ ስር በዚህ ሀሳብ ስር ያንበረከከን ሌላ ምን አለ? ይሁ አይደል እና ወድቀ ብትሰግድልኝ ይህን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለ። እዚህ ላይ ክፉ ሀሳቡ ምንድን ነው? ወይም ክፉ ሀሳብ ወይም ክፉ ዓለም የሚለው ወድቀ ብትሰግድልኝ የምትለዋናት ሰጋጁ እኮ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰግደው ያን ያየውን ለማግኘት ያንን ተራራ ላይ አውጥቶ አሳይቶታልና ያን ያየውን ሀስ ሀብት ለመውረስ ነው የሚሰግደው። እኔና እናንተስ ምን ለማድረግ ነው? ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ራቅ ነው። ለዛ ነገር አልተንበረከኩም። እኔ አላመለኩም፣ ስራዬን አላመለኩም፣ ከእግዚአብሔር ቃል አልተለየሁም። እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምኖረው። የእግዚአብሔርን ጊዜ ለእግዚአብሔር፣ የሰው የራሴን ጊዜ የራሴ አድርጌ እኖራለሁ። የሚል ሰው ካለ እሱ ትክክለኛ ሰው ሊሆን ይችላል። አለበለዛ የእግዚአብሔርንም ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የምትወያየውን ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር የምታሳልፈውን ጊዜ ሁሉንም ለእንጀራ ብቻ ለራስ ሀሳብ ብቻ ዓለም ላፈለቀው ሀሳብ ብቻ ካዋልክ ከእግዚአብሔር ተለይተሃል። ያን ነገር እያመለክ ነው፣ ለዛ ነገር እየሰገድክ ነው። ሀቁ ይሄ ነው። ሀቁን እንወቅ። እና እዚህ ላይ አለ ክፉ ሀሳብ ወይም ክፉ ዓለም ወድቀ ብትሰግድልኝ የሚለው ቃል ነው። ስግደት ሁላችሁም እንደምታውቁት ስግደት ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅርና አክብሮት ከምንገልጽባቸው ከአምልኮ መንገዶች አንዱ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ወድቀ ብትሰግድልኝ። አሁን ይሄ እግዚአብሔር ንብረት ነው። ይሄ እግዚአብሔር ሀብት ነው። ይሄን ለገንዘብ ብለ ሽጥልኝ ወይንም ለእኔ አድርግልኝና ይሄን እሰጥሃል። ያውም የማይሰጠው እንዳያቸው ዓለም እኮ እንዲሁ እያታለለን ይኸው አልከበርንም። የት ደረስን? በራሳችን መንገድ መሮጥ ይኸው ተዘግቶ ለመቀመጥ፣ ግማሹ ደግሞ እንዱ ተዘጋግቶ መቃብር ለመውረድ። ይሄ ነው እንግዲህ የእኛ ሀሳብ ያፈራው ይኸው ነው። ሌላ ምንጭ ነገር የለው እና ስግደት ባርጉድ ስግደት ለእግዚአብሔር ያለንን ፍቅርና አክብሮት የአቅማችን ያህል ነው የምናከብረው፣ የአቅማችን ያህል ነው የምንወደው። ከዛ በላይ መውደድ አንችልም። እሱ በፈቀደልን ደረጃ ነው እና ከምንገልጽባቸው ከአምልኮ መንገዶች አንዱ ነው ስግደት። ልብ አድርግ። በዓለም ላይ ዛሬ የሚታየው ነገ የሚጠፋውን ይህን እናውቃለን አይደል? በዓለም ላይ ያለ በሙሉ ዛሬ ይታያል፣ ነገ የለም። እንኳን ሌላ አይደለም እኛ የምንመኘው ሰዎች ዛሬ አለን ነገም እንደምንሆን እናቅም አንኖርም። ደግሞ የታወቀ ነገር እኮ ነው። ማን ነው ሺህ ዘመን የኖረው? ማን ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ የኖረ አለ? የለም፣ አይኖርም። ጊዜያዊ ነገር ነው። ለጊዜያዊ ነገር ብለን ዘላለማዊውን ሀብት ማጣት የለብንም። የእግዚአብሔርን ሀብት ለጊዜያዊ ሀብት መለወጥ የለብንም። ስግደት የእግዚአብሔር ሀብት ነው። እና በዓለም ላይ ዛሬ የሚታየውን ነገ የሚጠፋውን ሀብትና ስልጣን ለማግኘት ሲባል የእግዚአብሔርን ሀብትና ንብረት ለሌላ ለማድረግ ማሰብ ክፉ ሀሳብ፣ ክፉ ዓለም ነው። ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? ይህን ሀሳብ የሚያሸንፍ ማን ነው ማለት ነው። ዓለምን አሸንፍ ከተባለ ይህን ዓለም አሸንፈ ለዚህ ለሚጠፋ ነገርማ አልንበረከክም። የምንበረከከው ለእግዚአብሔር ነው። እርሱ ይመግበኛል ብላ ያለኝም በልቼ ኑር ያለኝን ኑሬ ይሄዳለሁ እንጂ ለዚህ ነገር ለሚጠፋው ነገር ብዬ ይህን አላደርግም። ኢየሱስ ያስተማረን ይህን ነው። እርሱን ማንም ስገድልኝ ብሎ ሊያዘውም አይችልም። ግን ስጋ ለብሶ በእኛ ላይ ዲያብሎስ ነገ የሚሰራውን ስራ በእርሱ ላይ እንድንማረው በእርሱ ላይ እንድናየው እኛን ሊያስተምረን ይህን ሁሉ አደረገ። ማን ነው በዚህ የሄደው? ማን ነው ኢየሱስን የተከተለው? ሁሉም ዲያብሎስን ተከተለና ቁጫል ሁላችንም ዲያብሎስን ተከተልንና በቃ እሱ እየዋሸ ይህን ትጨብጣለህ፣ ይህን ታገኛለህ እያለ የህልም እንጀራ እየመገበን የህልም እንጀራ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ቢበሉት ቢበሉት ቢበሉት አይጠገብም። ውሸት ነ የለም ባዶ ነው። ስለዚህ ቢበሉት ቢበሉት በህልም የተጠማ በህልም የተራበ ሁሌ እንደተራበ ነው፣ በልቶ አይጠግም። ዲያብሎስም እንዲህ አድርጎን ከእግዚአብሔር ጥበቃ ስር እንዳያርቀን ልናስብበት ይገባል። ያለፈ አለፈ። ከዚህ በኋላ ላለው ይታሰብበት እና ማን ነው የምነበረ በዓለም ላይ ዛሬ የሚታየውን ነገ የሚጠፋውን ሀብትና ስልጣን ለማግኘት ሲባል እግዚአብሔርን ሀብትና ንብረት ለሌላ ለማድረግ ማሰብ ክፉ ሀሳብ፣ ክፉ ዓለም ነው። ስለዚህ ይህ ክፉ ሀሳብ ወይም ዓለም ለጌታ ለአምላክህ ስገድ፣ እርሱም ብቻ አምልክ ተብሎ በተነገረው በእግዚአብሔር ቃል መሸነፍ አለበት። በዛ ነው የምናሸንፈው። ማሸነፊያ ምንድን ነው እያለ ነው የመጣ ነው። ልብ አድርጉት። ከነማሽ ዓለምን እንዴት እንደምናሸንፈው ማሸነፊያው ምን እንደሆነ እያስተማረን ነው ኢየሱስ በዓለም ላይ በነበረበት ዘመን ማለት ነው። ይሄን ነው ትቶልን የሄደው። ዓለምን እንዴት እንደምናሸንፍ በምን እንደምናሸንፍ ምን ማድረግ እንዳለብን ጭምር ነው ያስተማረ። ስንቶቻችን ታዲያ በኢየሱስ መንገድ እየሄድን ዓለምን እያሸነፍ ነው የምንኖረው? እና አባቶች፣ እናቶች ያላችሁበት ሁላችሁም ከዛሬ ጀምሮ ዛሬ ነገ አትበሉ፣ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቁ። ባላችሁበት ብንኖርም ብንሞትም ለእግዚአብሔር ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ እና የእኛም ኑሮ እንደዛ ነው መሆን አለበት በቃ አትርፎ የሚያኖረንም ከሆነ ከዚህ በኋላ እንደ እግዚአብሔር እንኑር። የሚወስድንም ከሆነ ደግሞ የእሱ ፈቃድ ነው። ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በያላችሁበት በእግዚአብሔር ቃል እየተጽናናችሁ በዚህ መልኩ ነው የምንሄደው። ይሄ ሁለተኛው የትምህርታችን ክፍለ ጊዜ ነው። በሚቀጥለው ሶስተኛውን ደግሞ እንቀጥላለን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። ቃሉን ያሰማን፣ ቃሉን እንድንሰማ ስለፈቀደልን፣ ይችን ሰዓት ባርኮ ስለሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እናንተንም በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር መግቦት አይለያችሁ። እግዚአብሔር ሀዘናችሁን ያረጋጋችሁ፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ መልካሙን ቀን ለማየት ያብቃችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋራ ይሁን።